有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩我伴一同前行吧。毛肚的破烂，马脸的三八。 有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见。吧。 铁钉的命就不重要吗？此次意外是人为纵火，机械工坊的火是不是你放的？大胆，竟敢对皇族公主无礼！堡主应冷静处理危机，由堡主放出假情报，将这名卧底调出来。就这样决定了，由包大人护送两位活宝转移到长白山。你可知道万寿树魂丹？那是以命换命的禁药。是我，我即刻进行炼丹。 富丽堂皇的药王庄，如今也落魄到这个地步。哼，杀客记。啊！哎呦，我亲爱的大神医呀！啊！ 哎呀，为主子炼丹，你就不能找个干净点的地方吗？嫌脏就不要来。你以为我乐意来呀？还不是主子让我来催问你什么时候能炼好他要的丹药？炼制万寿树魂丹要几百种药材，捣碎、浸泡、熬制，一百锅熬出十锅精华，十锅。 再熬成一锅元粹，然后再将元粹之物封于炉中，以丹火炼制，然后……啊！停停停停停！哎呀，讲的这么专业，我也听不懂啊！那到底要练到什么时候啊？十天只能练一炉，要不然你来帮我捣药吧，这样的话会快上许多。你你臭美啊！叫我捣药，哼！我警告你啊，你这么慢，主子是容忍不了的。 我从接到命令到现在一直在全力炼丹，眼都没敢合一下，还要我怎样？这我就管不着了。我只是奉命催丹，你交不出成绩，就自己小心着吧。哼，十天炼一炉是吗？哼，啊，你就慢慢的炼吧。哼、我这就回去禀报主子，咱们走着瞧。 嗯。嗯。嗯。有什么新的情报吗？以尊上旨意，毁掉了铁金刚。很好，那他们作何反应？ 他们准备在后天将活宝送回长白山，要送走活宝，哼， <laughs> 先下手为强。我命令你今晚就去砍下他们身上的活宝本尊。遵旨。 喂。嗯，西瓜。嗯。嗯。喵。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喵。哎。喵。有东西了，上。喵。喵。是那个刁蛮公主的手下。转。 嗯，哦，吼，太凶悍了！啊，大家一起压住他，让他动弹不得。我也来了，嘿，来啊！追！ 别让他跑了！姓包的，看你往哪里逃！哦、天罗地网，收！拉！起拉！就是你这个混蛋，把天猫搞成了这样！ 恶气好爽，去把那个公主给我带过来，看她还有什么话说。遵命。哼，你们要带本公主去哪里呀？去看看你干的好事。我又怎么了？喂，把她带进来。认识吗？小包子，你们为何将他五花大绑？ 他深夜潜入猫奴房间，挥刀行凶，被当场抓住。若不是早有防备，恐怕已经让他得逞了。快说，你们到底有什么阴谋？我，我毫不知情啊！你们，你们不会以为是我指使他去做的吧？他是你的部下，没有你的命令，他敢胡作非为吗？小包子，这到底是怎么回事啊？哎你，你放！ 哇，奇怪，他好像真的连公主也不认得了。他两眼泛绿光，像是中了什么妖术。他会不会是被人用某种办法从内部控制了？你是说被人放蛊？嗯，师傅，什么叫做蛊啊？蛊是一种特制的虫子，放蛊之人可通过蛊虫控制中蛊之人。哎，太诡异了。大头，你是否有驱蛊的办法？ 嗯，据说九次中蛊之人眉心可以驱蛊，我刚好带了纯银的九针，要不要试一试？两位师傅尽可一试。嗯，动手吧。嗯，包大人，让我来解脱你的梦魇。我刺，我刺，我刺刺刺刺！哎呀，他动得太厉害，根本没办法刺准穴道呀。呃，行不行呀？徒弟，咱们上去帮一把。 点他的笑穴，滚！极利于粮食目标，我出。中！嗯。哎。 <laughs> 哇！你不会，嗯，好恶心的虫子！呀呀。 我踩，我踩，呀，溜得真快啊！这里来了，我踩，哎呦，没踩到！啊，跑到脚上来了！呀！啊啊！我的脚啊！虫子呢？给我滚出来！虫子在窗台上，往哪里逃？头好晕，为什么要将我绑起来？你纵火烧了铁金刚。 又在半夜潜入猫奴房间，企图行刺活宝。纵过行刺？我没有做过，不是我干的。可是他们在你的耳朵里发现了这个。这是虫子，是魔头钻进我耳朵里的。我是被冤枉的。白纸事，你太吵了。大师傅经常用这招对付我。可怜的小包子。他肯定已经将假情报送出了铁堡。 所以必须尽快进行诱敌的计划。好，我立刻准备车队，伪装护送火宝前往长白山。嗯，主子，您怎么了？不是那个病又犯了吧？ 似乎是情报虫子出了问题，啊，是吗？不过我得知消息，火宝即将从铁堡送往长白山，那真是太好了，咱们可以将火宝招回来。马妞，这个任务就交给你了。 <laughs> 是主子。这是什么？你的新作啊、杀手肖。 《院之活宝传奇》每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不返，英雄少 威武龙天，热血奋斗奔不断。云山不怕畏鬼推山，可大战，战胜重重困难能圆满。欲报征服而至，祸还高安眠，徒劳心中情义难两全。青春千里马，妩媚无限，千军万人正义勇闯人间。 下的话，随时恭候。这场战争我们根本没有胜算，一旦开战，我们活宝不会死，但这些朋友会因我们而死。我们离开铁宝吧。此行风险很大，千万不要太勉强了。啊！葫芦里装的是辣油！啊！ <laughs> 不要飙车，我的皮卡开花了。驾！